às vezes eu acho que é um pouco violento esse jeito como, sei lá, como se vive no mundo. E às vezes as pessoas realmente têm que deixar de lado aquilo que elas acreditam para se conservar vivas, assim. Até quando estas manchetes serão habituais? A culpa será da juventude dita transviada? Ou somos nós que não lhe oferecemos um caminho? Esse menino saberá votar amanhã? Saberá escolher os dirigentes da pátria? Alguém já ensinou a este jovem que os seus problemas não se resolvem desta maneira. Alguém lhe deu uma escola, uma oportunidade, um futuro. Se para votar bem é necessário favorecer a educação, o problema do Brasil é alterar para melhor este panorama sombrio. De 14 milhões de brasileiros em idade escolar, Apenas a metade chega a frequentar aulas e aprender a ler. que é a ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada. só, vocês sabem que a, o dinheiro que vem para a escola já é muito. Aí vem, vem 1.200 reais. Eita, se fosse por mês já era bom demais. 200 <laughs> reais já é separado. Essa aqui é do INSS, diz logo aqui, olha. Agora, apareceu mais outro INSS, não sei de quê. É mais 11%. Aí já vai mais 110 reais. 50 reais é da prefeitura e a prefeitura nem pode perdoar. Nós temos que pagar o contador. Aí veja só, quando a gente vai ficar? No final vai ficar com 600 e poucos reais, né? É aí que entra o terceiro personagem da luta, que foi Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, mais conhecido como Frei Caneca. Esse homem era um homem muito respeitado pelos pernambucanos. Ele era um homem de grande caridade e era um líder. Qual era a luta dele? Ele queria condições de vida melhores para sua gente. Ele queria o fim da miséria. E o que aconteceu com ele? Ele foi condenado a morte. Por quê? Porque queria coisas boas para o seu povo. Isso foi certo? Filho meu teve aula de inglês. A gente traduziu um texto em inglês para português. Luke de Redmond. E arco-íris. Não, não, não, não. Oh, hey, só, hum, assim não tem descarregamento e também não tem pia lavar mão, não tem papel higiênico. Quando, quando é merenda, eles pegam as merendas, jogam nas, na sala, jogam nas paredes, jogam na terra, diz que a merenda é podre, não quer. Eu mesmo acho que isso, eles estão desvalorizando eles mesmo, porque na escola que eles estudam, como vocês vieram aqui, a, a situação nas paredes, do, do mato na escola né? A mulher veio de sempre chegou aqui e veio dizer que o nosso colégio não presta, não sei o quê, que as professoras ensinam errado. Mas eu acho que ela fez uma coisa muito errada, porque aqui é, eles, eles ensinam, né? Porque muitos alunos não prestam atenção. Quando eu tô doente, mãe diz, você não vai pra escola não. Eu digo, eu vou, meu eu choro, eu brigo, eu digo, eu vou pra escola. E a senhora não vai me empatar, não. Aí ela diz, ah, pois vai, quando tiver mais doente aí, não vai me dizer nada, não. Aí eu pego e vou pra escola. Ela me diz, Eita, ela tá doente e pessoal de governo, porque eu mesmo vou ficar na rua, em casa, trancada, assistindo a televisão, aquelas coisas bem sujas que passam na televisão. É mais melhor vir para a escola que eu estudo e aprendo. Ela é estudante, estuda e tem muita vontade de estudar. Se pudesse, não parava, só via estudando, vai ao colégio todos os dias, não perde aula. E eu tenho a maior vontade que ela estude para se formar, crescer no, no estudo e ser uma pessoa alto de nível de estudo. O que, é que você vai fazer hoje no dia do seu aniversário? Fazer meus deveres e brincar um pouco com meus irmãos. comprar Olha só, Olha, Mari. Vai comprar alguma coisa aqui? Aqui não, mas lá na fila. Vai comprar Aqui a gente, na maioria das vezes, não tem nem chance de sonhar. É, não tem Ai, minha mãe. Bom dia. Geralmente, o meu dia a dia aqui, as pessoas às vezes lá, meus colegas me acham diferente, porque eu gosto muito de ler. Acho que por aqui ninguém não... Vinícius. Poesia completa e prosa. Gosto da forma dele, dele expressar os poemas. Gosto de tudo. Gosto de Vinícius, gosto de ler Manuel Bandeira, Carlos Drummond. Olha, naquele dia que a gente estava, você estava conversando com a gente, que eu disse que tem a história dos meus avós. É essa, tem história, tem música, tem muitas coisas que eu já compus, que eu já fiz. Eu poderia ser uma adolescente normal, se não tivesse uma família formada por 11 pessoas. Eu deveria ter sido uma criança normal, se não fossem as responsabilidades que eu cumpria. Eu deveria gostar do que faço, se não fosse obrigada a fazer. Eu deveria frequentar ambientes de lazer se não tivesse que trabalhar. Eu deveria reclamar quando dizem algo que não gosto, se não tivesse inspiração para descrever cada situação. Eu poderia reivindicar quando sou julgado injustamente, mas calmo e a humildade prevalece. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. <laughs> Tem outra aqui, ó. Posso ler? Pode. E você estava falando o que, que acontece na escola, às vezes, contigo? Não, às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acho que não foi de minha autoria, não foi eu que, que fiz. Não, não dão nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum lugar, peguei por algum, ato, por algum autor, alguma coisa parecida. Mas eles nunca acreditaram que foi eu que fiz. Nós temos mais de 300 alunos precisando estudar aqui, não temos ensino médio aqui. O prefeito disponibiliza dois ônibus para que a gente possa estudar lá em Najá. Nós não fomos ônibus porque o ônibus estava quebrado, né? Estava com problema. E hoje acho que também está com problema, senão a gente já teria ido. Ai, meu Senhor Deus. Nós não vamos não mais. Eles, com certeza, quando são avaliados, com certeza os seus conceitos são insatisfatórios. E aí o professor é obrigado a rever a situação, oferecendo uma oportunidade, ou seja, uma recuperação paralela. Mas é tão restrito, são apenas três dias para todos os professores, para a escola inteira. Então, não tem como o professor rever os conteúdos, eh, marcar um, um, um, um dia para avaliação, eles têm que ver sozinhos. Acho que ela já percebeu que é, é longe, né? São 31 quilômetros daqui para lá. Porque é o curso que eu faço são quatro anos, porque é um curso profissionalizante. No caso é o magistério, aí no caso são quatro anos. Esta sala de aula nós estamos mais do que antiquado. O quadro vocês assim, ó, só esperando. Então será que no futuro nós vamos ter a chance de mudar isso? Ou vai continuar desse mesmo jeito, porque a nossa realidade é essa? Porque Pernambuco, porque Nordeste, porque Brasil, tá para lá de Bagdá. Nós debatemos todos os dias isso. A vida prática do docente, como é que você vai se comportar, como será a escola do futuro, como será a sua prática pedagógica, de que lado você vai ficar, do lado do sistema, tapando os olhos, fazendo tudo do mesmo jeito. Ei, ou você vai ser um lembro do educador e do professor, mas tem professor que não vai nem na sala. A, a, exemplo disso, tem um professor de química que ele nunca vai na nossa sala, só manda substituta. Então eles acham que a gente já não sofre daqui para lá e quando chega lá a gente não, não, não tem lucro nenhum. Que a, a gente, gente aconteceu o ano passado com, com a professora de sociologia. Até os desistentes, assim, tinha as mesmas notas que a gente que assistia a aula dela todos os dias. Como ela não ia para a sala, não sabia distinguir quem estava estudando mais, quem não estava, quem já tinha ido embora, quem já tinha fugido. Todo mundo era a mesma nota. Digamos, a média era oito, era todo mundo oito. Simone, Valéria. Né? Presente. Eu acho que, eu não já disse, que eles vêm assim como se fosse para extravasar não todos. Alguns vêm mesmo para aparecer, para se mostrar. Eu digo às meninas, elas vêm, se arrumam e vêm como quem vão para um baile, ficam nos corredores paquerando. Muitas nem entram. Umas entram, botam o caderno e voltam. Eu já conheço todas. Aí é faço, cadê fulano? Ela ah, tá lá na rua namorando. Quer dizer, elas vêm como um, escape. O pouco que se tem é essa aula mesmo, e assim eles não querem. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá nove e pouco, vão embora. E ele fica mesmo, vamos embora, vamos embora. hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então, dia de sexta é furado aqui. Se ele não mandar de substituto, já fica furado, que você fica atendendo uma sala, duas, três, é uma doidice. Então, aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, não falta ou falta, manda alguém. E quem não tem, não está nem aí, por causa dos alunos mesmo. Não, é como se fosse, eles não estão tá interessados, por que é que eu vou... A maioria não quer nada, eles vêm para dizer que vem. Aí eles dizem assim, ah, professora, a gente não está esquentando com nota não, com nada, não, eu não quero saber de nota, eu quero saber da qualidade, o que é que vocês estão conseguindo. Pense no futuro, eu falo todo, todo momento, toda hora. Quem sabe fazer turismo, relações internacionais, alguma coisa assim. Ou alguma coisa que mexa com o público, que eu gosto demais disso, dessa coisa dele meu acalanto é a melodia do vento sobre minha janela. A minha certeza é de que sempre que olhar para o céu, terei as estrelas protagonizando um belo espetáculo, de que ao anoitecer, terei um singelo luar, e num despontar de novo dia, terei novas esperanças, e no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelo destino. tenho medo, assim, de alguém, assim, pegar, me pegar pra assim, me sequestrar, assim, nesse negócio de que estão sequestrando pra tirar órgão mesmo, garoto. Até você <laughs> mesmo. Mas eu também tava cheio de medo. Falo mesmo. Quando tá falando isso. Falo mesmo. Você é molorota. É. Molorota. Calma. Já pensou te cortar aqui no meio e deixar 500 reais aqui dentro pro teu enterro? Fala aí. <laughs> acabou a aula? acabou a aula. Acabou a aula sim. Por quê? Por quê? O professor dispensou. E a outra professora não veio, portanto, por quê? assim, quando o professor falta, assim, eu falo assim, opa, graças a Deus, agora eu posso usar bastante. Ah, eu acho assim, eu sou realista. Eu gosto de ficar conversando com as minhas colegas, se divertindo. vaga falou assim, ó, não vai ter aula sexta-feira. Você ouviu, não... você não veio, porque você dar crédito a que não teria, porque eu já é tinha avisado que tinha. E por que você não me procurou e perguntou? Assim, ó, a se a senhora chegar para mim e falar assim, se a senhora chegar para mim e falar assim, ó, não haverá aula amanhã de tal, eu vou acreditar na senhora, será é professora. Mas eu já havia te dito que tinha um trabalho. É, mas como O que que vocês pesquisaram? Quando foi que Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder pela primeira vez? Depois da crise de 1929. Dona Iraci, a senhora está lembrada da crise de 1929? Eu sou da época do colo. Eu lembrei a história da cabeça. É tipo museu. Só um minutinho. Olha só, oitava série. Vocês têm que decidir se vocês querem ou não assistir a aula. Vocês não vão ficar de brincadeira. Porque eu não estou aqui para ficar aturando vocês de brincadeira. Quem não quer assistir, faça o favor de descer. Quem não vai descer vai prestar atenção e vai colaborar. Ou não. Nós tínhamos os coronéis comandando a economia desse país, a política desse país. Então, olha só, política do café com leite. Nós tínhamos um revezamento dentro do poder que, ora, o candidato era alguém de Minas ou alguém de São Paulo. Minas produzia o quê? Qual era o grande produto de Minas? Cachaça. Bom aluno. Sou inteligente pra caralho. <laughs> ninguém acredita em mim, ninguém tem fé em mim, mano. Quais são as notas, assim? 70, 80. Tô mentindo, Harrison? Tô mentindo, tu viu minha nota. Ele viu minha nota. Eu sei a hora de zoar, eu sei a hora de ficar na minha, eu sei a hora de falar sério, eu sei a hora de falar brincando. Se eu tiver que zoar, eu sei zoar. Quando eu tenho que parar de zoar, eu paro. O que, que tu aprontou aí com a professora aí que tu... Ih, brother, tu tá sabendo disso? <laughs> ele antes, ele tumultua, ele chama atenção, ele traz todo mundo, ele pula o muro, coisas que são inviáveis, desnecessárias. A última coisa que eu me aborreci com ele é que ele falou coisas horríveis, assim, é, a agressão mesmo, moral de uma professora, o marido da professora viu ouviu. Aí a professora tava conversando com o Harrison, aí ele falou, né, da vida dele e tal. A professora ficava assim, ai, Harrison, eu vou te levar pra minha casa. Ai, Harrison, eu tô com a peninha de você e bebê. Aí eu olhei pra cara do maluco do meu lado, hum, essa professora tá cheia de fogo, hein. A gente descendo assim, aí meu colega antes só foi comentando. Aí eu peguei e pensei, assim, o maluco, eu acho que vai comer a professora lá na sala. Ah, não sei o quê. Aí, não, mas eu tô, tem que ver os papos deles. Os papos deles são sinistros, a professora tá falando isso e aquilo. Só que eu não tinha visto que o marido dela tava atrás de mim. Aí ah, o marido dela tá ouvindo, né? Aí isso deu uma confusão na, na secretaria. Falaram que o, o rapaz aí ia, ia furar a professora. Pô, falaram que eu falei não sei o que da professora. Falaram que eu falei que a professora era isso, era aquilo. Mas não foi isso, não. Aí depois eu tive que pedir desculpa a ela, o marido dela, que bababá, e acabou. <laughs> é, que ela era gostosa. É. Número 5, Davidson Douglas. Português. Davidson fez 145 pontos. Matemática. Ficou. História. Está, história eu acho que reprovação no momento não seria ideal. Eu acho o jeito que ele, ele vem melhorando com tudo, ele poderia ter uma, uma recaída. Porque antes ele, ele não, não vinha, era ausente de tudo, ficava fazendo gestos obscenos fora da escola durante as aulas, inclusive arma e etc. Ele e o irmão dele. É, lembra disso? Quer dizer, no momento que ele tem imaturidade, mas com relação às atitudes dele, ele teve um progresso muito grande carinho de família. O que a gente faz? A gente premia essa mudança dele de comportamento, joga ele para o ensino médio. Não, eu acho que depois a gente vai fazer o quê? Vejo que ele, ele tem... compromisso no ensino médio. Posso sair dando nota para os outros? Eu não posso, no momento, é, colocá-lo como aprovado aí. O que eu combinei com eles foi que amanhã eles aparecessem para que se o conselho achasse por bem a gente dar uma chance, eu faz, vou simular, fazer uma recuperação amanhã, um trabalho com eles. Tá? Então não sei como a gente vai definir no conselho isso. Se ele aparecer, você pretende aprová-lo, liberá-lo, é isso? Isso. Tá. Se ele vai sair de matemática, eu estou liberando ele também. Não sei como. Não, pontos? Como é que você libera Porque são 80 pontos. 80 pontos para você liberar um aluno é muita coisa, mas para jogar para dependência é muito pior. A gente sabe como é que funciona, como é que não funciona a dependência. É. Não vai adiantar de nada. Então se é para... Estou liberando ele agora. Então você está propondo que ele fique retido? Não. Estou propondo que ele fique retido, não. Estou dizendo que eu não quero aluno independente se não for extremamente necessário. Como é que vai ficar essa dependência ano que vem? Olha só, eu, eu não posso reter o dedo. Agora, se existem três professores que não tem média para ele, eu acho que deveria reter sim. Entendeu? Porque ele vai ser um problema no primeiro ano. Não vai é que seja um problema, não. É que nós... Não, não. violência, se possível, vamos acabar com elas, por favor? Não. Acho que a dependência não janta mais. Eu acho que é o caso de conversar com eles, chamar uma responsabilidade maior, dizer que o conselho pensou muito no caso dele, resolveu apostar que ele vai tomar uma postura melhor em 2005, e se ele não tomar, em 2005 a gente vai repensar o que, que vai ser feito com ele. Então tá liberando história? Estou liberando história aí envolve aqui aprovado, voto aprovado pelo Conselho. Podemos colocar aprovado pelo Conselho? Podemos. O que, que tu achou de passar direto? Te pegou de surpresa, pegou? Não, sabia já. Hum. Como tu sabia? Porque eu só fiquei uma matéria. É. <laughs> Elas decidiram passar pelo conselho. <laughs> Falando sério. Mas você acha que o fato de você ter passado é bom pra você ou é ruim pra você? Ah, claro que é bom. Ah, é ruim? Mas você não aprendeu o conteúdo daquela matéria? Ah, aprendi algumas coisas. O que, que tu aprendeu de história? <laughs> Porra nenhuma. É Nada. <laughs> É de pequeno que eu vejo isso. É, um tempão já que, porra, tô vendo isso dia a dia ali onde eu moro, rola essas paradas. Não vou falar pra você que eu nunca segurei a arma que eu tô mentindo, que eu não cozinho a droga, eu tô mentindo. Claro que já. No baile, tá no baile, pô, rola assim, maluco, pô, segura aí, pá. Tu vai dar uma volta no baile, pô, é maneiro. Eu acho, na minha opinião de jovem, eu acho maneiro. Você via assim, pô, tá no baile, o cara tá com arma, isso aquilo, pô, o cara tem a é mulher que quer, isso aquilo, eu vou falar pra você que é mentira. Que não é mentira minha, é verdade. Mas eu nunca me deixei influenciar, nunca deixei a cabeça subir, não. Ah, cara, sei lá, cara, não tenho necessidade disso, não. Ah, meu irmão, meu irmão trabalha, meu irmão, quando eu quero uma parada, meu irmão me dá, minha mãe me dá também. Douglas, a impressão que a gente tem é que ele dormiu e acordou assim, mas que não é ele trilhou um caminho, até pelo convívio que ele tem no bairro, pelo conhecimento que ele tem com o que a gente chama, pode-se dizer assim, com a bandidagem do bairro, isso influenciou muito ele. Então, ele quer assumir esse comportamento que não é dele. Né? Se você vê, se você conhecer o Douglas Mendes, você vai ver que ele não tem nada a ver com essa coisa da bandidagem e tal, diretamente. Indiretamente, isso está muito presente nele. Se ele não for acompanhado, isso pode tomar uma proporção muito grande na vida dele. E o Douglas, o fato dele estar tá hoje no núcleo, por várias vezes a gente assim, em situação de conflito com a escola, de impasse, o fato dele ser da banda pesou. A gente tem oficina de dança afro, oficina de ritmo, oficina de teatro. Esse é o tripé. Foi daí que começou tudo. Tem mal medo de sair da banda, entendeu? Pô, é, é bom pra caraca, pelas atividades que a gente faz. Desde que a gente vai em colégio aí, a garota fica doida querendo agarrar. Sabe por que quer fazer sábado se eu não tivesse na banda? Nada. Ia ficar em casa dormindo pra caraca até da hora de eu fazer alguma coisa, mais tarde sair e tal. então estaria na rua, né? Não tá na rua. <laughs> É. vai ser músico, acho que isso é o de menos, mas ele gosta muito da música, ele, ele, eu acho que ele se... Ele extravasa muito dessa energia quando ele está lá com o surdo dele, isso é importante para ele. E de um menino que está passando por uma fase difícil na vida dele, que se ele tiver um mínimo de acompanhamento, vai ser uma fase. Se ele não tiver esse acompanhamento, pela influência, pelo conhecimento que ele tem, pelo bairro que ele mora, pela droga que é esse bairro que não tem nada, aí sim você pode depois ter um outro diagnóstico desse Douglas, ter um outro perfil. Em breve, anos de banda. anos de em breve, logo, logo. Lembrando que Olavo Bilac 87% da comunidade Olavo Bilac é negra. Então a gente começa cantando assim, ó. Que brilha esse negro, me disse é da paz, me disse é do amor, me diz que eu quero saber. Que brilha esse negro. cara, tem uma vontade de seguir carreira militar. Coronel. Tem uma vontade. Sargento. Não, sargento não. Penso alto, meu irmão. sargento. Penso alto. O que, que você tem vontade de ser? Eu? Pô, sei lá, maluco. O maior possível. Dono do quartel. É. Pô, eu penso depois que eu me tá aposentar, meu. Música da periferia. E, e, é difícil você propor uma coisa, vamos num cinema, vamos num teatro. Por quê? Porque não tem dinheiro. Se uma lágrima as pálpebras me inundam, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. O que quer dizer isso? sonhava com ela, só tinha sonho, entendeu? Talvez porque, né? Ela com certeza deve ter morrido. Eu imagino que ela tenha morrido, né? Não. Por que ele não teve enquanto ela estava viva? Ah, porque talvez seja. Que aquela coisa do amor platônico. Antigamente eles valorizavam aquela mulher assim. A mulher é mulher, não a mulher na vida social, não a mulher na vida do trabalho. Não assim, agora a mulher dentro de casa, ela mulher Só assim. embaixo né? Vida sexual inativa causa depressão e até morte. Você! É um perfil do romântico. Lembra que eu falei pra vocês? O romântico ele tem um perfil que é característico ali dele. De sofrer. Era prazeroso sofrer por amor na verdade. <laughs> Pode ser, isso também pode explicar o porquê da vida sexual inativa. Né? Talvez se ele descobrisse os prazeres do sexo, ele não teria mais aquela veia para escrever. Então eles admiram a escola, acham a escola muito bonita. Assim, acho que é uma atração do bairro, eles acham. Eles vão ver lá, tem um, tem uma fonte, né, com os peixes. Então a comunidade vai lá olhar, leva os filhos para ver. Então a gente percebe claramente que eles gostam muito. No Enem, a escola foi muito bem, teve um grande número de, de, de alunos que foram bem no Enem. É, estão agora fazendo, pelo ProUni, né, fazendo a faculdade. E isso também despertou muito interesse, né? Maior interesse ainda pelos alunos. É porque sabem que vão ser avaliados e vão ter uma chance de cursar a faculdade. não só o governo, mas a escola em si, passa uma imagem que o ensino está melhorando, está melhorando, está melhorando, mas não está. Se estivesse melhorando, a gente não precisava desse programa do pró-universitário, você não precisava de cotas em universidades públicas. Se estivesse melhorando, você não precisava fazer isso. A gente pegamos no caso matéria de inglês. Desde a quinta série, todo mundo aprende na matéria de inglês verbo to be. E hoje em dia chega no terceiro, o professor pergunta para minha sala o que é verbo to be e ninguém sabe o que é verbo to be. Semana retrasada, eu a pratica... eu saí quase toda semana duas aulas mais cedo. Acho que só tive um dia que eu tive todas as aulas, outros dias todos eu saí mais cedo. Mais uma vez, o professor não veio, minha sala de novo vai ser dispensada. Mas não teve nenhuma aula, vai ter nenhuma aula. Nenhuma aula hoje. O que, que nós fazemos? Nós temos um grupo de professores que são eventuais, né, que a gente fala, aqueles professores que vão para a escola cobrir a falta de, dos professores que, que eventualmente vai faltar. Ou seja, já é certo que o professor vai faltar. Já, isso já sempre há faltas, né? Ah, tem dias que é pouco, tem dias que... Há dias que não falta ninguém, há dias que falta mais. A legislação também é permissiva quanto a isso. Né? Como é que é a legislação? Ela, ela dá direitos do professor ter várias faltas sem que isso prejudique a sua carreira. Olha, eu falto porque por cansaço. Eu acho que ser professor e estar tá envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico, sabe? É... Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não, não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e, e nem sempre você tem o um retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão é que eu tenho que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso. Às vezes é Puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então é complicado lidar com essa situação, sabe? O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá, sabe? Eu acho que o professor ele perdeu a dignidade na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com, com um espírito assim cada vez mais pobre. O Estado ele deixa tudo muito jogado, sabe? Não tem ninguém ali para falar, olha, mas você está dando essa aula e tal, como é que está sendo? Maquia-se muito as coisas sabe? Então, de repente, ah, não vou dar nota vermelha por quê? Porque eu vou ter que fazer um documento falando por que, que eu dei a nota vermelha para o indivíduo. Então, para não ter esse trabalho, ah, põe uma nota azul lá, passa logo, infeliz. Tá todo mundo cansado de ouvir quais são os problemas da educação, mas ninguém faz nada. eu não acredito mais na escola, nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de, de, século passado, né? E ela não cumpre mais a sua função. Hoje, é... aí fora está muito mais interessante, tem muito mais informação, né? Então você acha que assim, não é nem uma questão de preparar melhor o professor? É não, de... eu acho que o professor está bem preparado. O professor não está preparado é para esse tipo de aluno, entendeu? Para... É, de ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente. Né? Isso é que ele não está preparado. E ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né? E aí sim a aula dele vai ficando ruim, né? Porque ele vem desmotivado para a escola. Então é um ciclo. prestar vestibular? Já prestei. Já prestei filosofia, passei em 13 terceiro. Profissão é complicado porque eu não vou ter profissão, assim. É, eu vou estudar filosofia porque eu acho interessante, mas também porque o ano que vem eu entro com um seminário, uma congregação religiosa. Então, assim, é, eu não vou ter profissão, eu vou ser padre, assim. Então, assim, essa é a minha profissão. E por que, que, você, que, que te fez resolver ser padre? Eu acho que, não sei, eu acho que a, a, a, a realidade à minha volta, eu acho que eu percebo que, sendo padre, eu acho que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma. Acho que existem várias formas de ajudar. Mas eu, enquanto Ronaldo, eu, Ronaldo, eu acho que é assim que eu posso ajudar as pessoas. E eu escuto as pessoas falando, ah não, olha, ele foi porque foi desiludido, ah não, ele foi porque é viado, ah não, ele foi para poder estudar <laughs> somente, só para estudar, depois só vai pra... sair de lá, é, para poder roubar o dinheiro. Então você ouve várias coisas. Então, basicamente assim, de mim nunca ninguém chegou a falar e acho que nunca ninguém vai chegar, mas tenho certeza que falam N coisas por mim, sabe? Atrás de mim, sem eu tá vendo. Senti meu mundo se despedaçando, suicidando-se, gritando para ninguém ouvir, nadando em minhas próprias lágrimas, quando futuramente meu próprio eu não sentindo mais. Caramba, é? que é? imagens estranhas, né, nesse... Professor. Oi. Essa frase eu esqueci de... Legal, hein? O perigo para os fracos é serem bombardeados por coragem e reflexão. Dá oh, guarda. Não, eu vou falar Olha, achei mais poemas aqui, ó. Amar é crucificar-se em braços alheios. Essa pode pôr no editorial, não pode? Dizem que sou doente, mas minha doença, sociedade mente absurda, não tem cura. Nem mesmo é doença. Se chama amor pelo sexo que tem. Imigrantes, eu não sou fraco, sou apenas reprimido por ser a minoria. Que até Deus despreza. Quero apenas ter direitos como os outros, porque não sou doente, sou apenas diferente. O que você quis dizer com esse... É o que eu tô pensando? Não, professora, eu fiquei indignada, porque a minha mãe ela tava passando no, no jornal e as meninas se beijando, né? Aí ela falou assim, nossa, que nojo, se fosse minha filha, isso precisava de casa. Aí eu peguei e escrevi revoltada com isso. Homem, homem, mulher, mulher, e aí? O que que rola? Nesse lado, assim, eu admito, eu tenho preconceito. Eu não tenho. Eu posso é porque eu não é acho estranho, meu, eu acho mó... Eu acho da hora, sabe? A pessoa tá tentando ser feliz. Às vezes eu fico com raiva de mim por ter esse tipo de sentimento, mas coisa que não dá, entendeu? Sei lá. De onde você acha que veio esse... De tudo. Eu passei mais de sete anos da minha vida dentro da igreja e ah. tal. Ah, eu também. Eu não normal. Nem Não, seria, não, não, não, não normal, entendeu? É. Sempre seria uma coisa meio estranha, sabe? Eu falei assim, ah, não, mano, vai que o cara gosta de mim. <laughs> Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Dormia, comia até deitada na cama. Porque para mim seria a solução dos meus problemas, morrer. Seria mais fácil o caminho. Mas como diz a professora Celso, se eu morrer, eu vou, vou sentir a dor eternamente. Mesmo que eu esteja morta, mas vai ser é a única, a última coisa que eu senti na vida, entendeu? Então vai permanecer para sempre. Então não, não dá mais para eu morrer. Se alguém dissesse assim para mim, qualquer coisa assim que me magoasse, eu xingava todo mundo. Não sabia o que, sabe, como me expressar, mas depois que eu entrei no, no fanzine assim, tudo melhorou pra mim. Simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha súbita como se as letras formassem minha sentença. Pense e apenas pense. Sou mais do que isso. Sou a cômica agonia que dilata e dilata. O mundo não é o bastante para mim. Tudo é apenas pouco, o nada. Fico apenas em silêncio, dizendo com ele tudo e com as palavras nada. E eu ficava, sei lá, ela chorava assim na sala, lendo os poemas assim, aí eu ficava pensando assim, Será que eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Pra mim é tão besta, assim, as coisas que eu escrevo, não tem nem importância. Aí uma pessoa lê e chorar, sabe, é mó... não sei. E pra escrever, eu tenho que estar tá triste pra escrever. É, não sei porquê, mas tem que estar tá triste. Com raiva de alguma coisa, não sei. Não consigo escrever se não for assim. Parece que não sai nada da cabeça, sabe? Quando eu tô mais triste, assim, eu consigo decodificar o que eu tô pensando. Não sei porquê. Tenho vergonha de mostrar meus poemas. Mó vergonha que eu tenho. Acabou? Não? Ai, eu já tô nervosa de novo. <laughs> não sei, acho que eu tô um pouco acomodada. Que eu não. Não, não tenho. Não, não tem momentos assim proporcionais para mim sentir alguma coisa de crítica, sabe? Eu gostava de escrever muito para criticar as coisas. Hoje em dia eu não consigo tanto assim. Porque falta alguma coisa para mim e eu não sei o que que é que tá faltando. Mas o que, que você desconfiaria, assim, que está faltando? Ah, eu gostava da escola. Acho que os amigos, assim, que depois da escola a gente se afastou um pouco. O contato, assim, com as pessoas que a gente conversava e tal. Hoje, hoje em dia eu não converso tanto, assim, é só do trabalho para casa, de casa para trabalho. Muda um pouco. pior é, é, Mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é. O que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. Então isso que é uma coisa legal sobre o colégio, sabe? Eles exigem de todo mundo. Eu acho que sempre devia exigir da gente, porque a vida vai exigir, sempre vai exigir que a gente vá bem ou que a gente faça o melhor de si, e eu acho que todo mundo tenta. Isso é um tema também interessante, não é? Alguém fez o, o, o tema espaço? O Curtiço ser um espaço todo dividido, assim, onde moram várias pessoas, e Sobrado ser um espaço enorme, onde mora uma família só. Isso. É a imagem mesmo do, das divisões Isso. marcadas. E a própria, a, a própria construção, não é? O cortiço é uma construção horizontal, ela é baixa, não é? e o sobrado se ergue, vai se levantando. Né? Quer dizer, a, a própria ideia da, da ascensão social já está na maneira como o espaço, aí no caso de moradia, foi construído. Capítulo 14, então, vamos lá. Aí fala assim, e lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de Casimira Clara, conversava com Zulmira, que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e continuava a morejar estupidamente de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar. É. E aí já está, então, nesse trecho, vocês já podem aproveitar esse trecho para mostrar né, as características do naturalismo. Quer dizer, o mais forte sobrevive, aquele que explora o outro é o que eh, bom, aspas, porque eu detesto eh, essa expressão, <laughs> mas é aquele que se dá bem. E esse é um tema bem próprio do naturalismo, é a crítica a esse tipo de exploração. Olha, eu não, eu não sou uma pessoa que eu vou lá, vou, vou na favela ou convivo com... Não, mas eu tenho um pouco de contato, assim, talvez... Não, não contato, mas eu tento ver. Se eu saio na rua, eu tento me ver, ver aquele menino que tá ali pedindo bala e não só falar, ah, é um cara querendo me encher e fechar a janela, tentar ver um pouco mais, né? Mas você continua a bolha, mas só vê. É, na tá verdade vendo, eu Daí, a tá bolha é transparente. Mas eu acho que já é. sair dela e fazer alguma coisa. Agora tem, a bolha de é alguns não é assim, transparente, a bolha de alguns você não enxerga nada através dela. A gente realmente vive numa realidade privilegiada e tal, mas enfim, se você for conversar com uma pessoa que você supostamente que supostamente está fora da bolha, você vai ver que ela é igual a você. Então, eu acho que é, é uma, é uma ilusão, assim, que a gente cria. Não é uma opção de ser rico, de ser a elite brasileira econômica brasileira. Não é uma opção. Você foi assim, você foi criado. Você, tem que sair dessa, desse seu conforto todo, isso é complicado. Eu acho isso muito complicado. Eu fico assim, pô, eu queria ir lá fazer um trabalho voluntário, não sei o quê, mas mas, meu, eu vou sair daqui, eu vou ter que deixar de ir pra minha aula de natação, é vou ter que deixar de, de fazer meu trabalho, As das quais eu tiro é triste. prazer. Isso complicado, porque... Mas é triste, sim. É você, tá, triste, você tá na bolha, você não não, não sei se é uma bolha. Eu sei que é uma coisa assim, eu tenho minha vida pra tocar também. Essa ideia de ajudar já é meio se colocar como superior, porque você pode ajudar alguém, mas como, como assim? o dinheiro fosse um símbolo já de superioridade, né? É implícito. Não, o dinheiro entra de um jeito... Violento, né? violento Violento. Até nisso, essa mentalidade de capitalismo já tá incrustada, é. porque é, é ajudar porque colocar, é como diferen... colocar a diferença, é, evidenciar a diferença de um jeito é. Brutal. É. é verdade. Sabe? Na verdade, a gente é igual. É. Eu não vou ajudar ele. Se é eu for é lá, vai ser eu tenho um contato com você ele. Você pode ajudar, é. é. Mas ao mesmo tempo é muito romântico falar, gente, é igual. Eu tenho que comer, não tem, eles não têm, entendeu? Não é tipo, assim. na essência, vai pegando a filosófica, né? Na essência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. Eu... Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Sim, são mundos... <laughs> né? Não, com certeza. tinha três matérias, eu estudava umas cinco horas por dia, mais ou menos. E fora as aulas particulares <laughs> também que eu peguei. Eu fui falar com a direção e, sei lá, os 200 alunos que estão de recuperação, entendeu? E estão sofrendo, tem muita gente querendo sair do colégio, eles chegaram e falaram, não, isso é normal entendeu? Tá no esperado. Então eles querem mesmo apertar, querem mesmo fazer a gente ver o perigo, dar uma assustada para sei lá, pôr a gente no, na faculdade. Uhum. Eu, talvez por estar nessa situação assim de desespero tão tensa, assim, com a possibilidade de bombar, é, eu sinto assim, eu queria um apoio mais forte, entendeu? Que na verdade eu estou conseguindo da minha família e de professor particular também com esse negócio de estudo. Pô, você <laughs> chega assim nos dias que entregam as provas, você vai no banheiro assim, tá todo mundo chorando, entendeu? Maquiagem toda borrada. E na verdade você não tá tão para baixo do chão assim, entendeu? Você não é burra pelas notas, entendeu? Achando que você não é capaz, que você não merece estar num colégio bom como esse. E eu tenho medo de coisas assim totalmente complexas e grandiosas, assim, que é medo da morte, medo do que vai acontecer depois. Então, eu começo a pensar nisso e eu fico naquela noia e tem bilhões de perguntas na minha cabeça que eu sei que ninguém vai conseguir me responder ah, o que, que acontece depois da vida, quem sou eu, o que, que vai acontecer comigo. Perguntas sobre, meu, sobre o tempo, como que tudo começou. Coisas assim que você começa a pensar nessa idade e que não tem resposta. Eu, eu sou uma pessoa que, acho que com a graça de Deus, é, eu tive a ideia de conversar muito com as pessoas, então quando começou a me dar essa depressão e esse meu problema, eu fui direto falar com a minha mãe, é, o diretor do colégio chamou para conversar comigo e minhas amigas foram pessoas que me ajudaram. Só que de todas essas pessoas com quem eu falei, ninguém me deu as respostas que eu queria. Esse ano veio bem mais sorte. Depois daquela época a gente se encontrou? Depois daquela época. Daí a coisa pegou. Tudo, eu não queria ir para a escola, parei de sair com as minhas amigas, não conseguia estudar, chegava na hora da prova, me dava branco e eu não conseguia lembrar das coisas. Daí teve que ir cuidando de uma coisa, de outra, daí agora tá melhor. Existe um conflito muito grande para mim, é, por eu terem muitas amigas que hum, acreditam na religião, são religiosas, muitas amigas que não acreditam, e minha mãe acredita e meu pai não acredita, entendeu? E quando eu soube que meu pai não acreditava, eu sempre achei que ele acreditou. Ele estudou no Santa Cruz também, que é um colégio católico e tal. E eu não sabia daquilo. Então, eu acho que tudo que uma pessoa é se reflete muito dos pais, entendeu? Eu sempre tive os meus pais como base, mesmo aqueles que falam, não, não tem nada a ver, eu sou totalmente rebelde. Às vezes ele é rebelde porque quer ser o contrário dos pais, entendeu? Ele pegou aquilo como comparativo. Então, pra mim, aquilo foi sei lá, uma quebra, assim, dele é um tapa na cara e que falou, pô, tudo aquilo que você estava sendo, na verdade, era baseado numa mentira entendeu? Porque na verdade não eram bem aquelas crenças que eu achavam que estavam sendo impostas. E aí, enfim, isso que era para mim que eu me baseava para ser como eu sou, não era. E daí eu comecei a me perguntar essas coisas, entendeu? Como que eu vou achar algo para eu ser aquilo? O colégio já tinha me chamado e falado que eu tava triste, que minhas notas também estavam caindo e tal. E teve um dia que eu tive, assim, uma crise e fui sair da aula, que eu não tava bem por causa disso, e fui falar com a minha professora de filosofia, que, meu, é uma gênia, né? Ela fala, assim, coisas, né, que chama da experiência negativa, e, meu, você fala, nossa, pelo menos existe alguém no mundo que sabe o que eu tô sentindo. Sim, vem cá. menina só estuda, não sei. Até assim, eu, eu esse ano eu senti um pouco uma coisa. Bom, vou falar, tá? <laughs> Assim, de que menos meninos se interessaram por mim. É... Não sei, eu senti que, que talvez tenha, né? Agora. Esse negócio dos meninos é uma coisa que me pegou esse ano. Pode até ver que eu tô meio emocionada. Porque assim, eu, é, eu, eu tive namorados, eu né, sempre, sempre achei que, que, que, que eu era mais interessante. Assim, esse ano, não sei, eu, eu conheci um, eu fiquei com um menino o ano inteiro, né, e eu falei, será que, será que eu que tô me desviando? Será que eu que tô estudando muito? Não tô valorizando as coisas, é essa não tô, sei lá, não tô sendo muito mulher, não tô sendo, né, tô deixando um lado meu de lado. Isso, isso é uma coisa que me pega disso, de, de, de, de ser vista como uma menina que só estuda, né? E não é verdade, eu tenho a minha vida, eu, eu nado, eu faço yoga, eu faço é, mil coisas, sei lá, mas eu realmente me dedico bastante para o estudo. Eu agora no final do ano eu só tirei férias ontem. Hoje é meu primeiro dia de férias, eu estava fazendo prova até ontem, né? E. E. Ai, me perdi. Qual foi a pergunta mesmo? Como que as pessoas. O é que você acha disso que ela está dizendo? Você que estuda com ela? É, eu acho que ela não é uma menina que só estuda. É, eu é que eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito amiga dela. Você exagerou um pouco. Você que? estudou demais. É. Talvez um pouco. Esse ano, só. É. Tá? <laughs> tá? Mas esse ano foi Não, tipo, é pra você saber medir. Pra você saber medir, você tem que exagerar um pouco, tem. às vezes. Tem. Por exemplo, agora estão ligando lá em casa porque um colégio é, grande, uma re... um colégio grande, que tem uma rede de escolas bem grande, está ligando lá em casa falando com a minha mãe, porque querem que eu vá lá com o meu boletim, querem que eu estude lá o ano que vem, querem que eu faça cursinho lá, querem que, que saia meu nominho no cartaz se eu entrar na faculdade, porque eles me treinaram, né? E, e inclusive eu faço as Olimpíadas de Física e tal, e preparação, e minha mãe já foi falando com o professor, eu nem, nem tava querendo muito. E daí entra nisso, é calma aí, eu tô feliz aqui, eu acho que o importante da vida não é só isso, eu quero estar tá livre para se eu não quiser mais saber de estudar, eu não ter que estudar. Que tipo de pressão você sofre assim do seu pai e da sua mãe? A pressão é minha, minha. Eu me cobro muito, né? Meus pais não... Meus pais até falam, chega, não precisa mais estudar, para com isso. Eu exijo bastante, eu tenho uma disciplina, assim, sabe, para as coisas, assim para tudo, assim, para o esporte, para estudo, tudo. Eu me cobro uma disciplina, uma... Não sei te explicar. E aí acabo, não sei, eu, eu não me cobro o resultado. Eu me cobro um bom processo, entendeu? E acho que é daí que vem minha exigência, mas mais do processo mesmo, entendeu? eu não tenho muita certeza ainda. Eu tenho um pouco de dúvida entre engenharia, medicina, mas acho que eu vou para engenharia. Oi, pai. Tudo e você? Passei de tudo. Juro. Irado, né? Precisamos comemorar. <laughs> Tá bom, pá. Tá bom. Obrigada, pai Irado, né? Tô no colégio. É. Tá bom? Beijo. Tchau. Legal, ah. parabéns. Irado, né? Nossa. E gente. Falou? Ah, falou parabéns, que a gente precisava sair hoje pra comemorar, <laughs> tomar umas. Ai, precisava disso agora, depois de duas semanas aí só de prova. Ai, devo <laughs> aliviar a tensão, agora que cai, né? Depois você <laughs> aguentar tudo, depois que cai, mas... Pelo menos mais um ano, <laughs> se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz agora. Ai, que irado. meus pais, eles trabalham tanto que eu acho que eles não têm tempo de entender a gente, sabe? Eu e minha irmã. Eles estão correndo contra, contra o tempo essa questão de dinheiro, sabe? Meu pai não me conhece nem um pouco. Acho que se eu pudesse falar, meu pai não sabe quem eu sou, sabe? Não hum, conhece, acho que 10% de mim, sabe? Cara, é difícil, tô falando que é muito difícil minha mãe chegar e me dar um abraço e me dar um carinho. Eu sinto muito, muito muito muita falta de carinho, de abraço. Sei lá, eu acho que eu supro essas carências mais com meu namorado, assim, sabe? Com as minhas amigas, assim. E você pensar assim, pô, um abraço meu pai, um beijo nele, sabe? Eu sinto falta de um exemplo pai, sabe? Eu sei que ele é um exemplo pai, mas eu sinto falta de os dois se corresponderem, sabe? De ter uma ligação. Sinto até vergonha disso, né, mas acontece. Meu pai também ele não fala comigo. Tem uns 5 anos que ele não fala comigo. É porque eu não gosto da mulher dele. Que ele vive atualmente, eu não gosto dela. E mó, maior desavença entre nós, então... Aí ele, eu resolveu optar por ela, né? E não fala comigo. Eu não gosto, que tenho raiva, mas eu sinto falta. Eu sinto falta do meu pai, sabe? Mó, é difícil, sabe? Todo mundo falar de pai, isso e aquilo, e, e eu não tenho. Como se eu não tivesse pai. Também tenho 18 anos, ele nunca, assim, só me registrou, mas nunca me deu assistência que eu precisava. Uma agulha para costurar uma roupa rasgada, ele nunca me deu nada. Tá aí, eu nem, nem ligo, assim. Falo com ele e tal, bicha pai. Sonhava até com um irmão, entendeu? Pra estar tá ali me ajudando, já que meu pai não me ajudou esse tempo todo. Nunca me deu força de, assim, de sentimento, nunca chegou assim e falou, filha, eu te amo, não sei o quê e tal. A Minha mãe sim já chegou a esse ponto, mas meu pai... Eu pensei nisso agora, esses dias. Disse, eu vou colocar ele no pau. Pra ele me dar assistência que eu não tive antes, né? Queria me vingar dele através disso. Mas depois eu raciocinei. Cara, ele sustenta cinco filhos, né? Ele é pobre também. Então, deixa pra lá, vou seguir minha vida. pais são violentos, né? Muito comum o pai que bate na mãe, o pai que que é bandido, né? O pai que morreu, assassinado, esse tipo de coisa eles estão vendo continuamente, né? Então eles perpetuam mesmo. Né? De uns quatro, cinco anos para cá tem ficado pior. Eu acho que é reflexo mesmo do, do que está aí na sociedade, né? A escola não não é diferente do mundo, né? O mundo está violento. Né? E eles estão aí vendo tudo isso e, e refletindo neles, né? Alô, quem? Meu pai é mecânico, faz carreto e é mecânico. E sua mãe? Minha mãe faleceu. Eu tinha 15 anos. Agora tenho 18, 3 anos e pouco. A maioria dos professores pede para me passar lição na lousa. Aí não sei o que foi, que a professora não deixou ela passar, não sei, eu fui passar, ela me chamou de loira burra, não sei, eu não gostei. Eu falei assim, eu não vou brigar com você, porque se eu tiver que quebrar sua cara, vai ser agora. Aí eu falei, do nada. Chegou lá fora, ela viu toda, toda de gostosona, queria brigar, queria se mostrar na frente das amiguinhas dela. Foi murro pra lá e pra cá. chão de cabelo, tapa na cara. A Rita pegou a Angélica, saiu pelos cabelos assim, arrastando assim. Arrastou, cara.

É, ela é afogada. Nós não nem mexia com ela, né? Pra diretoria, falava que a gente mexia com ela. Aí. Tá. Não, falar. Teve um dia que o, ela chegou na sala falando que a gente estava xingando ela. E na segunda-feira, chamou a gente para a diretoria. A gente foi duas vezes, aí o homem conversou com a gente, a gente desceu, tava falando com ela. Ela pegou e falou que a gente estava xingando ela, subiu lá de novo. Sempre tem aquelas que quer é dar de gostosona na sala, quer, é dar, quer é comandar tudo. Aí eu falei assim, ninguém faz nada comigo não, porque eu não vou vou depender de você, agora tudo que tem que fazer tem que depender dela, não. Que nem eu falei para ela, você levantar a mão para mim, eu vou levantar a mão para você também. Eu cheguei e fui falar, conversar com a mãe dela, porque com ela não teve teve como conversar, porque ela começava a querer brigar ali, né? Eu falei assim, não, eu não vou brigar, vou chegar na mãe dela, vou conversar numa boa, porque eu não quero confusão com ninguém. Ela foi na sua casa também, não? Oxe, na minha não. Precisa ela queria ir na casa dela. Se ela fosse, ela ia apanhar lá mesmo. Foi o que falaram pra ela. Falaram pra ela que se ela fosse na casa dela, a mãe dela não queria nem saber, que ia deixar ela bater nela. Como na minha casa meu pai não gosta de briga, né? Meu pai não deixou bater nela. Só que ela tava merecendo uma boa surra. Tava merecendo uma boa surra. E tudo só por, por causa de. que não foi por xingamento, assim. É. Por que começou a xingar? Não sei. Eu também não sei por que não. De uma hora pra outra, assim, começou. E por isso que eu falo, eu não quero sair dessa escola, mas assim, que nem a professora Marlene falou que vai conversar comigo, eu vou mudar de sala, mas eu vou ficar aqui. Todos os professores ficou chateados depois que eu falei que ia sair. Acho que ela tem medo da gente. Por isso que ela quer sair da escola. E você acha que tem alguma chance de ter uma reconciliação? Não. Não. Reconciliação é muito folgada. Isso sim. a parte nunca. eu também não. Tenho vontade de terminar meus estudos, pagar minha faculdade, me formar em professor, então psicólogo. Ou então, advogada. Você gostaria de ser professora? Eu acho muito legal, assim, ser professora. Só que tem que suportar várias coisas que professor às vezes se sente assim agredido, se sente desrespeitado. E ele diz, mas a gente falou só isso. Isso às vezes é um palavrão, entendeu? Mas para eles isso é normal. Faz parte do cotidiano deles a né, agressividade. A vida deles é tão dura, tão sem graça, tão difícil, que tanto faz eles morrerem, eles irem para fevereiro, eles... Né, a gente sente muito isso, assim, eles não têm o que perder, tanto faz. quis me barrar na festa. Falou que era penetra. Ela botou a mãe e falou que não ia entrar. Aí depois dou dona casa queria me expulsar de lá. Ela ia dar umas porradas nela lá, só que não me deixou. Elas eram amigas, aí brigaram e... Aí a menina, ela tipo entrou, a menina botou ela pra fora. As duas começaram a discutir. E a <laughs> disse que ia pegar ela na escola. Falou, na escola você vai ver quando te pegar. Não, eu só pensei nela. Tem que morrer essa safada. O que aconteceu segunda-feira Ah, eu cheguei. Aí ah, eu esperei ela, fui procurar ela na hora do intervalo, não encontrei na sala, encontrei ela no corredor. Aí foi daquele jeito. Todo Como é que é? O que você fez dentro da escola? Todo mundo veio. E eu vi ela no chão estirada. Ela tava conversando com as amigas no Pilar, a <laughs> chegou pelo lado e puxou o cabelo dela e deu a primeira facada. Aí ela caiu. Aí ela levantou e tomou outra e começou a correr. Aí foi gritando, foi gritando, até chegar na, até chegar na sala da direção. Eu pensei que ela não ia morrer, mas ela morreu. Você não achou que ela ia morrer? Não, eu queria que ela morresse, mas só que ela não morreu na hora, né? Ela ficou 10 minutos ainda viva. Aí depois que ela morreu. Porque não dá nada matar se a gente é menor. Como é que é? Não entendi. Não dá nada matar tá sendo de melão. três anos, né? passa rápido. E a vida dela, assim? Ah, um dia acabar mesmo, só adianta aí. escola que era chata, ela só é diretora. Teve um dia que eu xinguei ela na frente da minha mãe, dela tomando... Arranhava carro dela, é, quebrava, carro, subia na caixa d'água, tomava banho mesmo. Tudo por causa da diretora mesmo. Muitas vezes eu botava na cabeça, pô, tô, tô muito errado na escola, vou ficar tranquilo. Aí eu chego na tranquilidade na escola e vem a diretora. Te acusado de um negócio que não foi nem você. Aí, então, não foi eu, então agora vai ser eu, vai passar a ser eu. Aí já na escola como? Estuda, faz tudo certinho, completa, faz alguns cursos e chega na hora do emprego não tem. Aí o que, que vai dar? Pô, vou meter as caras. Pô, a primeira vez foi na escola. Vamos pra rua, vamos. Chegou lá, aconteceu o que tinha que acontecer. Perdeu, perdeu e trouxe a minha acabou. É bom, pô. Por que que é bom? Porque é. Às vezes também é bom correr um risco. Tem, tem, tem diversão, se diverte com a cara da vítima quando tá perdendo. Não, é, não, é, não, é tipo, não é, não é vício, já é um costume já. Assim, ah, vou roubar um hoje, tô boladão. Conforme eu tô estudando agora aqui à tarde, já ocupa meu tempo quando eu estudava na outra escola. Não tinha nada pra fazer na escola, nada de bom. Aí os moleques chamavam, qual é? Bora pra cidade, bora roubar. não roubo tem que trabalhar na boca mesmo, pra arrumar o dinheiro. Daí vai. E tu tá estudando? Sexta. E tu acha que a escola vai te proporcionar alguma coisa depois? Eu não acredito muito não. Sei nem se eu vou estar vivo daqui amanhã. Sei lá, eu não tenho nem mais sonho de criança. A vida é tão abalada. Tá ligado? Imagina que se põe no nosso lugar. Estudar em escola pública, já imaginaram nós agindo assim, roubando vocês? Tipo assim, no carro lá fora? Não, tipo assim, lá fora. Tipo assim, vocês num carro, senão de celular na cintura, desfilando pra lá e pra cá. Parou no sinal, daqui a pouco uma pistola na tua cabeça. Perdeu, desce, desce, desce! Desce do meu carro, desce tá do meu carro. Até os políticos ricos roubam também, pô. Quem? eles roubam. Eles são verdadeiros ladrão. Eles roubam e não são presos. É, eles roubam milhões e milhões. A gente pega um pequeno curso de menos de mil reais, é preso. Eles são verdadeiros ladrões, pô, de fora. Os próprios caras grandes lá roubam da sociedade. Aí nós que somos, vamos ver assim, na sociedade que é minoria, não vamos roubar por causa de quê? E pior que todo mundo sabe que eles roubam, não roubam pouco, é muito. É verbas, é verbas. E não são presos. São tudo corruptos. Por causa deles, né não? A criminalidade existe existe por causa deles mesmo, pô. Eles, plantam, eles plantam, eles estão colhendo o que eles plantaram. No começo não era pequeno, se eles quisessem acabar no começo eles não acabavam. Acho que eles vão acabar com a criminalidade agora? Duvido. A tendência é aumentar. Vem 10, é, vem 10 subiu o lugar. 17. 18. 14. 18. 18. 17. 15. mostrou um texto a gente, acho que é do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, que, que no caso é aquela. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Aí a professora disse assim, agora vocês façam intertextualidade, vocês façam a situação onde vocês estivessem fora de Manari e fizessem como é lá. Aí, no caso, eu fiz mais ou menos assim. Minha terra, porventura, merece tal descrição. Lá a vida é menos dura, qualquer um lhe estende a mão. O céu é menos cinzento, lá não tem poluição. Só existe um argumento que me parte o coração. Ver o povo madrugar e seguir para o roçado. Mas se a chuva não chegar, perto do que se foi plantado. Eu agora exilada, só me resta descrever. Aqui não encontro nada que me motive a viver mas falar da minha terra, a isso me dá prazer. E mesmo aqui tão distante, tenho algo para pedir. Quero agora, nesse instante, voltar para Manari, pois eu não quero morrer sem ir lá me despedir.